Kaixo, interneteko erabiltzailea. Inaiz izan duzu zure segurtasuna egora dagoen zentsazioa? Kanal honetan, bide informatiba eta motivazionalak aurkituko dituzu. Berogita mozete erogita mauz urtein arteko teknologia erabiltzailei zuzentuta daudenak. Ikasi alizengo duzun gaien artean, phishing, Google kontuaren segurtasuna, datu nezabatze segurua, eta internet estortzioa aurkituko dituzu gainera, arazo honek zelan identifikatu, ekide eta konpondu azalduko da. Bideo baten klik egin ikusten hasteko.